सबैलाई पुरस्कार दिनु पऱ्यो भने फर्स्ट श्रेणी को होला भन्यो भने सबैले थाहा छ नेपालका रानीहरू भ्रष्टाचारका खानीहरू को को भनेर सोध्यो भने आजु जौबा मन्जु खाँड हिसिला यानी लगायतका नामहरू आउँछ रानीका साक्य त हामी सबैले श्रद्धाले उहाँको अगाडि शिर झुक्छ राजकीय शासकीय तहमा उहाँले कहिले रेल काट्नु भएन उहाँले कहिले नगर हेर्नु भएन केपी ओलीले आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति प्रान्त राज्यलाई सुम्पनु भएको छ केपी ओलीको छोराछोरी छैनन् आफ्नै त्यो एउटा सारा युवाहरू आज केपी ओलीको छोराछोरी हो केपी ओलीको सम्पत्ति केपी ओलीले तपाईँहरूको नाउँमा हस्तान्तरण गर्ने सङ्कल्प गर्नु भएको छ केपी ओली भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने व्यक्ति हो त्यही भएर शेरबा देउबा प्रचण्ड र केपीले उस्तै उस्तै भन्नको निमित्त भ्रम छर्ने तत्त्वहरू म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु केपी ओली गणतन्त्रको पक्षमा लागेनन् यहाँ राजीव पहाडी हुनुहुन्छ अस्ति उहाँले एउटा प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो एसएलसी पास भएपछि आफन्त कहाँ गएको अरे च्याटेको मजा लगाएर आइस भन्नुभयो त्यो बेलादेखि म पन्ध्र बिस वर्ष उहाँहरूको घरमा गएको छैन यो राजतन्त्र यो वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका गर्ने हाम्रो केपीओलाई सबै गोलघरबाट फुलेका छन् अनि केपी राजतन्त्रको पक्षधर हुन सक्छन् नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको सबैभन्दा महान नेता कोही छ भने त्यो कम्युनिस्ट केपी ओली हो कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो त्यही भएर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि कसैले प्रहार गर्छ भने प्रचण्डले हिजो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभियान चलाइरहँदा तपाईँ हामी युवा विद्यार्थीहरूले युथ फोर्स बनाएर हाम्रो ढाडमा टेकेर हाम्रा नेताहरूको टाउकोमा होइन हामीले प्रचण्डकै टाउकोमा र उनको कार्यकर्ताको ढाडमा हानेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्रवादलाई समाप्त गऱ्यौँ आज हाम्रो नेतृत्वमाथि त्यो खालको आरोप कसैले लाउँछ भने म तपाईँ सबै युवाहरूकोलाई साँची राखेर तपाईँको साथ लिएर म भन्छु यस्ता आरोप लगाउने तत्त्वहरूलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बाघ मात्र होइन सिंह जस्तो ग्रन्थ छ अनेरा सुरु गर्दैछ र ती तत्त्वलाई ठाउँको ठाउँ ठेगान लाग्ने लाउने छ हिजो लडाकुलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने र अनुपस्थित लडाकुहरूको हिसाब गर्दा चार अर्बभन्दा बढी रकम प्रचण्ड कमरेडले घोटाला गर्नु भएको छ बाबुराम कमरेडले घोटाला गर्नु भएको छ त्यसै गरी वर्षमान पुन्जी जनार्दनजी महाराजी धेरैको नाम पुसेको छ हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ त्यो छानबिन गर्ने तपाईँको हिम्मत छ कि छैन त्यति मात्र होइन हिजो सिसिटिभी फुटेजलाई मुसाले खायो भने गायब गरेर माफियाहरूसँग सेटिङ गर्ने अनि अमेरिकाबाट स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति ल्याउनुको निमित्त भूमिका खेल्ने अनि भ्याटिकन सिटीबाट स्रोत नखोलेको चार ल्याउनुको निमित्त अझै सुमागेर सपोर्ट गर्ने जनार्दन शर्माको मुद्दालाई चलाउने हिम्मत तपाईँसँग छ कि छैन त्यति मात्र होइन अहिले सत्र हजार मध्ये पाँच हजार मान्छे मैले मारेको भनेर दावी गरेको प्रचण्डको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ त्यो मुद्दाको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हो कि होइन नयाँ उदारवादी शक्ति आफूलाई सस्तो लोकप्रियमा रमाउन चाहने रवि लामे छानेहरूमाथि पनि असङ्ख्य प्रश्नहरू छन् ढाका रामको साढे दुई करोडको विषय मात्र होइन तपाईँले आफू मन्त्री भएको बाह्र दिनमा नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र फ्रान्सको एउटा साम्राज्यवादी अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सुम्पिएर नेपालको सारा डाटाहरूलाई लिक गर्ने कुरामा लाग्नुभएको छ अरबमा घोटाला गर्ने कुरामा लाग्नुभएको छ हाम्रो डाटा साम्राज्यवादी देशहरूलाई सुम्पर्नु भएको छ यो विषयको छानबिन गरेर तपाईँ तयार हो कि होइन तपाईँले लिएको दोहोरो पासपोर्टलाई छानबिन गरेर तपाईँ तयार हो कि होइन तपाईँले खाने उद्योग क्लस्टर उद्योगहरूलाई खोलेर बन्द गर्ने ठाउँमा अरबौँ रुपियाँ हिनामिना गर्नु हो भने आरोप छ तपाईँ त्यो छानबिन गरेर तयार हो कि होइन भन्सारका करहरू अनि कर कार्यालयका हाकिमहरू भन्सारका हाकिमहरू सिडिओहरू एसपीहरू र प्रहरीभित्रको प्रमोसन र सर्वमा करोडौँ चलखेल भएको छ त्यही भएर आज हाम्रो अर्थतन्त्र धाराशाही भएको छ ब्याकडोरबाट अवैध च्यानलबाट भन्सारका नाकाहरू खुलेका छन् र हाम्रो राजस्व उठाउनु पर्ने भन्दा चार गुणा कम राष्ट्र उठेको छ पुँजीगत खर्च पन्ध्र पर्सेन्ट हुन सकेको छैन हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर एमाले सात दशमलव एक प्रतिशत बनाएको थियो बङ्गलादेश पछाडि हामी दक्षिण एसियामा दोस्रो थियौँ अहिले दुई प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि भएको छैन बैङ्क कार्ड पल्टिँदैछ उद्योग कार्ड पल्टिँदैछ त्यति मात्र होइन सारा गाउँ गाउँका सहकारी हिजो एमाले गाउँ गाउँमा सहकारी घरमा रोजगारीमा ल्याएको अभियान आज टाढ पल्टिँदैछन् यो टाट पल्टाउने पात्रको जनार्दन शर्मा हो पात्रको यो टाट बढाउने पात्र भनेको पश्चिम बेलामा रवि लामे छाने हो यो टाट बढाउने पात्र भनेको बालकृष्ण खानुन यी सबै शक्तिहरूलाई यी तत्त्वहरूलाई छानिएको दया भन्यो भने हिम्मत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हामीले भनेका छौँ ओम्नी के हो ओम्नी ओम्नी भनेको हामी बच्चामा गयो आमाले नरो है बाबु गठे आउँछ भन्थे के रहेछ गठे भन्दा गठे केही पनि होइन छ एमालेका नाममा यस्तो दुई चारवटा गठे काण्ड अगाडि बढाइएको छ ओम्नी भनेको हिजो कोभिडको बेलामा एउटा ओम्नी कम्पनीले स्वास्थ्य विभागबाट औषधि ल्याउनको निमित्त उसले टेन्डरको निमित्त सभाई भयो त्यही दौरानमा चाइनाबाट फ्रान्सले लैरहेको औषधि अमेरिकाले बिचैमा किन्नाको शैलीमा लग्यो पाँच गुणा बढी महँगो तिरेर त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो उहाँले आदेश दिएर स्वास्थ्य विभागबाट ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गरेर उनले बुझाएको धरौटी खारेज गर्नुभयो यो मानेमा भानुभक्त ढकालज्यूलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही गठे ओम्नी भनेर भनिरहेका छन् म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु ओम्नी प्रकरण छानबिन गर्नुहोस् यो हुँदै नभएको फेक प्रकरण उठाएर एमाले बदनाम गराउने प्रयत्नको विरुद्ध हामी लाग्नुपर्नेछ के हो यति प्रकरण गोकर्णको जङ्गल पच्चिस वर्षदेखि यति कम्पनीले लिजमा लिइरहेको छ एमालेको पालामा पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विभागले त्यसलाई लिड द विनोदर हामी आज पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा छौँ हामी निजी क्षेत्रहरूलाई उद्योगीहरूलाई कम्पनीहरूलाई हामी विभिन्न इन्सेन्टिभहरू दिइरहेका छौँ हामी सफ्ट लोन दिइरहेका छौँ भ्याटमा छुट दिएका छौँ करमा छुट दिएका छौँ सिमेन्ट पहुँच मार्ग बनाइरहेका छौँ हामीले जडीबुटी पहुँच मार्ग बनाइरहेका छौँ अनेक खालका लाभहरू दिइरहेका छौँ अनि यदि कम्पनीले चलाएको त्यो रिसोर्टलाई रिउ गर्दै बापत एमालेका साथीहरूले आएर लगाउने प्रयत्न भइरहेको छ हामी छातीमा हात राखेर गौरवका साथ भन्न चाहन्छौँ यस्ता फेक यति काण्डको छानबिन गर्नुहोस् यस्ता फेक काण्ड देखाएर एमालेलाई तर्साउने दुष्कार्य नगर्नुहोस् बालवटा प्रकरण माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई विजय कुमार गच्छेदा तत्कालीन सचिव दिप बस्नेतले तिन सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा क्याबिनेटको निर्णय गरेर व्यक्तिलाई बुझाउने काम गर्नुभयो अनि त्यो तिन सय जग्गाहरू पनि हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरू अनि गैर आवासीय र हाम्रो विष्णुकर्णको छोराले त्यहाँ नजानेर छ आना जग्गा किनेको कुरालाई एउटै डालोमा हालेर प्रचार गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ नजानेर किनेको जग्गा उहाँले फिर्ता गर्ने प्रोसेस अगाडि बढाइसक्नुभएको छ सम्भवतः फिर्ता भइसकेको छ बालवाटार प्रकरणलाई ढाक गरेको निमित्त त्यहाँका ढुकुटी फोर्ने चो फलिदिने व्यक्तिहरूलाई एउटै डालोमा हाल्न खोजिँदैछ आउन छानबिन गरौँ हामी छानबिन गर्न तयार छौँ सेक्युरिटी प्रेस हिजो नोट छाप्ने कुरा चेकहरू छाप्ने कुरा लगायत धेरै विषयवस्तुहरू विदेशमा लानु हुँदैन सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय हुन्छ भनेर ओली सरकारले नेपालमा छान्ने प्रयत्न गर्यो त्यो छाप्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रो तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको आवाजबाट एउटा आवाज बाहिर ल्याइयो गोकुल कमरेडले त्यो आवाज छानबिन होस् भनेर राजीनामा दिनुको नैतिकताको आधारमा त्यति मात्र होइन अख्तियारमा छानबिन गरेर हामी अनुरोध गऱ्यौँ उहाँ स्वयं अदालतमा छानबिन गर्न अनुरोध गर्नुभयो यो गठे सरकार हाम्रो विरुद्ध बनेको साढे दुई वर्ष पुग्यो म गठे सरकारका नाइके प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु हिम्मत भए छानबिन गरेर देखाऊ होइन भने होइन भने यस्ता फेक काण्डहरू उखालेर उचालेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी उस्तै उस्तै हुन् भन्ने अझ कहिलेकाहीँ त राजेश बल्लाचार्य पनि छन् यो नक्कली भुटानी शरणार्थीमा भन्ने एउटा मिडियाले राधिका आमाको नाम र केपी नाम पनि जोड्यो